Nik Ibon Muñoaren egoera salatzen dut. Nik dispertsioa salatzen dut. Gaixo larrien egoera. Nik ere salatzen dut. Zagozpeneko legeria. Nik salatzen dut. Horregaitik, urtarriaren amalauan, autobuses edo trenez, Ibarko bizikletiaz, Besterik espada oinezia, Urtarriaren amalauan, Dena, Dena,